sunlight Halo Sobat Otomania, masih dari seputaran dealer DDS di Ponegoro dan Pasar. Ini adalah Yamaha WR250R. Dan kali ini kita juga akan perkirakan bagaimana adiknya akan keluar nanti akan launching WR155 apakah mirip seperti ini? Saya rasa akan ada kemiripan ya. Mungkin 50-70% atau lebih kita tinggal tunggu bagaimana WR155 nanti keluar sedangkan ini adalah kakaknya ya WR 250R dimana harganya mulai 97 jutaan yang terbaru ya dan motor ini menggunakan mesin DHC 4 klep 1 silinder 250 cc memiliki power 30,7 PS serta torsi 23,6 Nm sob. Dan WR 250R ini memiliki panjang 2180 mm, lebar 810 mm serta tinggi 1230 mm. Bahan bakar tangkinya 7,6 liter dan dengan berat total 134 kg suspensi belakang swing arm dengan rem single disc 230 mm serta ban 120 80 ring 21 ini standarnya ya saya bilang sedangkan di depan upside down telescopic forks dengan rim single disc 250 mm sedangkan bannya 80 100 ring 21 yuk kita dengarkan suaranya sob starter Terima kasih atas waktunya sob. Jangan lupa dukung dengan klik subscribe dan tonton video lainnya. Salam satu aspal.